Вон что-то двигается. Блять! Блять! Что делать? Ебать. Оф. О. Блять, де что делать? Я не могу контролировать. Да. Nice баланс. Еще я сделаю? Да что я могу сделать? А что по реализму? А что по реализму, блядь? Почему он не умирает? Красава.